करना है एक मिनट के लिए बैठ जाएंगे जो भी खड़े लोग हैं एक मिनट के लिए बैठे जो नीचे नहीं बैठ सकते वो कुर्सी में बैठे बैठे जरूर कि देखो एक छोटा सा भी फल हो अगर उसको तोता कहीं से चोंच मार देता है तो फल पूरा नहीं रहता वो अधूरा हो जाता है बहुत से लोगों के जीवन अधूरे जीवन होते हैं जीवन में कई तरह की कमियां होती हैं बहुत थोड़े लोग होते हैं जिनके जीवन में पूर्णता देखी जाती है हमारे यजमान मान्यवर श्री नवीन रहेजा साहब और उनकी श्रीमती निर्मल रहेजा जी आज मुझे देख के आश्चर्य हो रहा है इतने बड़े आदमी जो भारत के चुने हुए उद्योगपतियों में इनका नंबर है इतने बड़े आदमी हमारे इतने छोटे छोटे घरों के बीच में आंगन में बैठे हैं और हमारे साथ आपके साथ बैठ के हवन कर रहे प्यारे बच्चों ताज होटल में ताज होटल में इनके घर के बेटे की शादी थी ताज होटल में विश्व के इनके गेस्ट उस समय की कांग्रेस की सरकार का सारा कैबिनेट मेरे साथ तीन तीन घंटे मैंने वहां ताज होटल में आप हिसाब लगाओ कितनी बड़ी जगह में ये अपने कार्यक्रम करते हैं बड़ी बड़ी जगहों में मुझे नहीं पता था कि ऐसी जगह में ये मुझे ले आएंगे <laughs> लेकिन इससे मुझे इनकी पूर्णता ऊपर से लेकर नीचे तक देखो संख्या पूर्ण कब होती है जिसमें जीरो से लेके जीरो तक एक से लेके दस तक कोई भी संख्या हटा दोगे तो संख्या पूरी हो जाएगी नहीं होगी पूरा इंसान कौन है जो बटम का इंसान है गरीब से गरीब व्यक्ति है उससे लेके अमीर से अमीर व्यक्ति तक जिसकी पहुंच हो उसको पूरा इंसान कहते हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आइए अब हम आशीर्वाद की विधि कराते हैं हमारे आचार्य विकास तिवारी सबसे पहले तो जलाभिषेक जो कलश में गंगा जी का जल स्थापन किया गया आ, और इस कलश ने पूरे मंत्रों को यज्ञों को अपने में लिया है सब लोगों के ऊपर ये पवित्र जल सिंचित होगा तो सिर पर कपड़ा रखें बच्चे हाथ जोड़ें और ये